Oi galerinha, eu sou o Jorge Quito Tutoriais. Hoje vamos aprender a fazer thumbnails. Olha só que legal, thumbnail. Primeiro você vem aqui e clica em acessórios do Windows. Vamos descer um pouco e aqui está, Paint. A gente clica e espera ele abrir, ele abre bem rápido, é um programa bem leve. Ele já vem pré-instalado no seu computador. Agora a gente deixa nessa resolução aqui, ó, pra pessoa ver direitinho como vai ficar, né? Aí você pega umas fotos aleatórias aí que você tem no seu computador, né? Ó, eu vou fazer a minha própria thumbnail pra ficar bonitinho, ó. Vai ser sobre um vídeo, sei lá, de Free Fire, sei lá, né? Eu não sei porquê, mas todo tutorial tem que ser o áudio estourado, então, né? Bora lá. Esse aqui sou eu. Ó, eu tô apontando os dedos de joia, né? Aí, ó, aquele ali é eu, ó. Agora a gente vem e precisa colocar uma seta, que toda tempo tem seta, né? Pronto, fizemos uma seta, que não é uma seta, isso aqui parece mais um triângulo. Tá, aí a gente faz assim, ó. Pronto, aí, ó. Aí a seta, Aqui a gente coloca um negócio do Free Fire, sei lá, um carro, ó. Pronto, aí, ó. Aí, ó, um carrão, ó. Aí coloca, a gente escreve. Olha o carro. Pronto, galera. É assim que se faz uma thumbnail profissional e linda. Esse foi o vídeo. Tchau.